Jak wykorzystać marketingowo kody QR? Pewno widujesz takie kody na plakatach, samochodach, wizytówkach czy biletach. Są to kody QR od Quick Response, czyli szybka reakcja i mogą zawierać bardzo dużo treści. Skanujesz kod smartfonem lub tabletem, zamiast ręcznie wpisywać adres internetowy, numer telefonu czy długi ciąg znaków. Wcześniej potrzebujesz zainstalować darmową aplikację QR z Google Play czy z Apple Store. Kody powstały dla przemysłu i tam mają się najlepiej – kilka lat temu zawitały do marketingu. Na niektórych rynkach robią furorę, jak na przykład w Chinach, a na innych uznano je za skomplikowane, na przykład w USA. No to kody QR w Twojej firmie. Po co i jak? Przede wszystkim przydadzą się, jeśli stosujesz w marketingu materiały drukowane. Na przykład ulotka z listą kilkunastu produktów o skomplikowanej nazwie i długimi adresami www zniechęca klienta do wchodzenia w Twoje zasoby. On po prostu nie ma czasu tego wpisywać w przeglądarkę ale kod QR w ciągu sekundy wrzuca mu link na smartfona lub tablet. Dowolny link wydrukujesz w formie QR. Wygooglaj generatory kodów QR i za darmo błyskawicznie stworzysz plik graficzny, który potem wydrukujesz. Zatem jeśli w marketingu stosujesz wydruki, a masz klientów obytych w świecie cyfrowym, to dodaj kody QR do swoich materiałów.